алейкум. қараңыздар адамдарды бір адаштырған мәселе бар екен бардығыз ушул мәселеде көп алданат экенбиз мисалы үчүн бир ишти кылайын десек бір мақсат бар болса ал мақсатқа жету үшін бір иштерди пландаштырат экенбиз мунугу мунугу иш кылсаң муну иш кылсаң муну иш кылсаң муну иш кылсаң анан ушул максатка жетесиң дейт экенбиз да бирок ошол иштерди да қылбаған учурлар көп анан қылсақ та мақсат эмнегедир бизге ырахат бербейт же жетпейбиз максатка анан мен ушунун үстүндө көпкө ойлонуп жүрдүк эмне үшін адамдар мақсатына жетсе де рахат албайт а көбі мақсатына ошол иштерди кылса да мақсатына жетпейт маселе эмнеде десе бир чоң биз унутуп калган нерсе бар экен адамдарда ошол мақсат талап кылган сапаттар болуш керек экен үчүн байлык мақсат болсо байлық үчүн өзүнчө бір сапаттар керек өзүнчө бір сапаттар керек бұл айтайлык сабырдуулук ә, сабырдылық же болбосо ички дисциплина да тактык пұқталық, сымал ушундай бір сапаттар керек экен эгерде бір білім алабыз десек білім алу үшін де өзүнчө бір сапаттар керек екен. үй бүлөнү бекем жана ынтымақ қылып курам десек тағы да өзүнчө бір сапаттар керек екен. Қараңыздар, дагы мен үшін ашылыш, құран жана сүннөт мына ушул сапаттарды гана үйрөтөт экен бізге. аллах субханаху таала мааниси ушундай айтып атат Менің сапатым менен сапаттарым менен сыпаттангыла деп атат мен ырайымдуумун райымды болғыла. мен беріп жатам тілері берешен болғыла мен кешірімдімін тілері кешірімді болғыла жана айтылат мұногу менің сүйікті болған пайғамбарымда елшімде сілерге өрнек бар деп атады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып атат мен силердин сапаттарыңарды туу чоқысына чыгаруу үшін келгенмин деп атат ошондуктан биз да демек қалып келе мынау іш тығылсаң мынау іш мынау іш мынау мақсатқа жетесің деп елдің уақытысын албайлы егер сенде мынандай мынандай мынандай сапаттар болса ана мынау мақсатқа жетесің дейлі деп жаңы тренингтердің сериясын баштадық. анын біріншісі ийгиликке зарыл болған он сапат Бұл тренингті атай ашық кылып атабыз өзүнчө сунуш менен берип атабыз аны түшүндүрүп өтөт ким қаласа катталыңыздар жана орындар чектелүү чындыгын айтканда орындар чектелүү себеби азыркы абал ушуну талап кылат жана батыраак үлгүрүп алыңыздар он сапат ийгиликти чакыруучу алып келүүчү жана байлоочу сапаттар